こうして前哨戦を繰り返していくすでに、え彼のスピードに慣れていってる自分がいますね、はあ、まあこの調子で王座戦タイトルマッチ戦うかどうかは定かではありません、はあ、今のうち言っとくよ、はあ、俺は、はあ、バカの一つ覚えで階級階級の壁をぶち破ると言ったわけじゃないから あ、野望がある、あ、秘策もある考えもあるんだ、はあ、一つだけ、はあ、闇雲に技を出せばいいってもんじゃないんだ、はあ、俺のプロレス生活、はあ、初めてこの単語使うけど、はあ、サイコロジーだよ、はあはあ、いろんな道場を渡り歩いて いろんな道場の空気吸っていろんな先生に出会っていろんな生徒たちに出会ったそそこで培った技術精神そういうのをひっくるめて串田というプロレスラーがいて今まで出会った人出会った対戦相手いろんな人から吸収してできたサイコロジーをね まだまだ前哨戦続いていきますんで、はあ、広島とタイトルマッチ前日の福岡、はあ、大きな勝負どころそしてタイトルマッチ、はあ、一つ一つ階段踏んできます必ずベルトを取ります Perhaps uh, some improvement on my side. Finally, Hakushuda's number right there. I was matching one on one. I was a bit too quick for him, in fact. to the point where he's just standing around just looking, looking into dead space. But you can't be doing that when you're one-on-one -on -one with me. I don't give you time to breathe. I don't give you time to make a move. Because once you think of a move, I'm already five steps ahead of you. I am Sky King, aerial assassin, I WGP Junior Heavyweight Champion. Now what upsets you, Kushida, is I am the ace of the junior heavyweight division and even your leader Tanahashi admits that. He admits I am the ace of the junior heavyweight division and that grinds on you so much because the company that you carried, the division that you carried so much on your back and it's been taken by some skinny white kid. And believe it or not, the skinny white kid is the best junior heavyweight in the world. I'm going to prove that at Fukuoka. Sorono Osama Sky King will Osprey.